好了，把菜端给他，把菜端给他。兔子，兔子进来了。好，把材料放进去。再放，再放。好，再炒。一二三四六七。好了，把菜端给他。兔子快点。 <laughs> 好了，换下下一个，把材料丢进去。快点。材料放进去。好摇。好了，好了，好了，端给他。